Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysage enflamme mon destin. Les airs d'autrefois déclinaient les saisons, aux innombrables voix ont écrit ma chanson. Acabo de comenzar Donde entiendo mi realidad Que se pasa en mentira porque nada de lo que vivo es verdad No sé cómo escapar, comencé a expresarme desde los 12 Componía lo que me dictaba el corazón Escuchaba mi mente y sus voces Escribir fue mi alivio y mi comprensión Luchaba por mejorar, en poco tiempo yo comencé a trabajar me dejé el lomo comprando piezas musicales Mientras exploraba mis cualidades para tener más calidad Encontré a mi compañera que me alegraba el día Que me sonreía y de ella no me quiero separar Tanto esfuerzo, conociendo, ayudando a compañeros para nada Todo dice lo que deshacer, cómodo de ser Yo no estoy dispuesto a complacer, quise crecer Y ahora comprendo que no es tan bueno envejecer No es tan bueno envejecer sonrisas y tristezas Es lo que en la vida a mí me espera Sonrisas y tristezas mi mente está en constante guerra, luchando con ella cao Nadie sabe lo que es real, se mienten a sí mismo con movimiento yo cada vez más Una sonrisa como la primavera y una tristeza porque en vez de pasas en guerra Es la consecuencia cuando mi mente analice, piensa Pienso, pienso yo, ¿qué hago aquí? confusión Esta vida es la que me desmorona Me toca callarme el pico, quedarme callado No sé si me explico Solo abro cuando todos están calladitos y solitos Tengo la mente en blanco Porque siempre voy andando mi recorrido Voy buscando mi destino chico Siempre voy pensando lo que voy a hacer Que como de esta vez no me cuesta para hacer nada Pero mírame, todo lo que hago es por ti mi querer Yo